za lude uvijek ima provod Bićeš samo moja Kleopatra i lom sve Moje život Sahara, na nju je Dobrodošao, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns äh, einen kroatischen Sänger an, heißt Marin. Marin verfolge ich schon seit dem Mashup von Maja Berovic, Nekas Tvar was er mit ähm, Alexander Matrix Band gesungen hatte. Äh, seine Stimme gefiel mir sehr, da wurde ich äh, aufmerksam auf ihn. Und genau, und heute hat er ein neues Lied rausgebracht, das heißt Salude ima Provoda. Und daneben gucken wir uns äh, seine zwei älteren Songs, Cleopatra und Sahara. Ich bin sehr gespannt, was er heute rausgebracht hat, weil die Teaser sahen echt geil aus. Ich bin gespannt. Fangen wir mal an. Ich verstehe leider kein äh, Kroatisch. Aber ich höre mir gerne Balkanlieder an. Sein Neonanzug gefällt mir sehr. Sieht echt geil aus. <laughs> so richtig catchy. Mit Choreografie. Cool. Also der Song hat auf jeden Fall was. Ich sehe gerade, der Song ist nur zwei Minuten lang. Hey. Äh. Ich habe ja seine Instagram-Story auch gesehen, so dass er ähm, solche Tanzchoreografien so kurz gezeigt hatte. Cool. <laughs> also ich frage mich auch, um was es äh, geht in dem Song. Also der Chorus gefällt mir auf jeden Fall. Der ist echt gut. Ich will seinen Anzug haben, ey. Ich stelle mir das voll cool vor, so im Club mit dem Anzug. Marin. Das ist ein cooler Dude, ey. Äh. Das Lied ist zu kurz. Das muss noch länger gehen. Das ist schon ein gutes Lied. Aber echt kurz, muss ich sagen. Was ist denn das nächste Lied? Das ist Cleopatra. Da bin ich gespannt. so richtig Summer-Feeling. Wo ist das? <laughs> Ey. Äh. Okay, sieht nach Kroatien aus. Aber ich finde hier in dem Song hat er ein bisschen mehr Autotune. Ja, als beim anderen Lied. Ich frage mich echt, welche Stadt das ist. Weil die sieht echt schön aus. Ey, das Lied im Auto knallt bestimmt voll. Leider verstehe ich gar nichts, aber <laughs> der Song hat schon was. Nicht schlecht. Und die Frau ganz im Hintergrund so. Aber ich weiß nicht, ob sie ein bisschen überflüssig wird. Oder vielleicht passt es auch zum Text. Ich weiß es leider nicht. Aber die macht irgendwie zu wenig. Okay, das ist ein nicer Shot. Mit dem Hintergrund Äh. <laughs> ja, cool. Nice, nice. The next song war gerade Sahara. Okay, ist sogar zwei Jahre älter. Oder noch älter. Da bin ich gespannt. Sahara, Wüste, haben die das jetzt... Äh okay, das haben die wahrscheinlich nicht im Balkan gedreht. In <laughs> einem geilen Wagen. Durch die Wüste. Marien Sahara. Ah, das Lied habe ich, glaube ich, kurz auch angehört gehabt. Okay. Die Frau ist hübsch. Oh. Okay, er ist wahrscheinlich auf der Suche nach ihr, aber... Okay, das finde ich auch ein nicer Einfall. Sieht echt cool aus. Okay, dieser Part gefällt mir. Äh... Ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob das Dubai ist. Sahara. Okay, jetzt ist die Musik sogar ein bisschen anders. Das war's wohl. Okay. Ich glaube, meine Platzierung wäre sogar so eine <laughs> Reihenfolge gewesen. Also ich fand aber Salude Ima Provoda, fand ich super. Schönes Lied, hat mir sehr gefallen. So sehr gefallen. <laughs> Wir hören es jetzt nochmal an. <laughs> Ich muss nochmal anhören. So mit seinem Zupfinstrument. Ich finde sogar seine Stimme hört sich, hört sich hier besser an. So im Vergleich zu den anderen beiden wieder. Oh. Oh. Ich will seinen Anzug immer noch haben. <laughs> Aber sein Outfit hier ist auch cooler, finde ich. Mit der Jeansjacke. <laughs> Also mit den Choreografien sogar ist ein guter Einfall. Also ich finde auch, von dem Video her hat er sich auch gut gesteigert. Ist echt gut geworden. Und, mit den Choreografien, Tanzen und so. <laughs> ist super gemacht. Also soll er weiterhin äh, in seinen Musikvideos machen. Gefällt mir gut. Weil es macht nicht jeder Sänger. Äh. <laughs> cool. Einziger Minuspunkt ist echt. Das ist zu kurz. <laughs> zu kurz. Uh, ich brauche eine äh, Extended Version. Eine Long Version. <laughs> äh, Marien, falls du das hörst, bitte. <laughs> Spaß. Äh, also, ähm, ja, sogar seine ersten zwei, also Sahara und Cleopatra 3 Minuten 14 und das Lied leider nur 2 Minuten 28. Äh, aber echt cooles Lied, gefällt mir. Streamt das Lied. Den Link werde ich drunter verlinken. Und genau, schreibt gerne in den Kommentaren, wie ihr die Lieder fandet, welches euch mehr gefallen hat. Und genau. Falls euch die Reaction gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert, falls ihr weitere Videos sehen wollt und nicht verpassen wollt. Ja, dann sage ich, checkt auch noch meine anderen Balkan-Reactions ab. Also gestern habe ich äh, eine Reaction zu Emina Jahovic hochgeladen, was auch ein sehr schönes Lied ist. Und genau, dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wie die Mosse. <laughs>